waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu first things first hmm. leero tubadde ku kiwano um, kyetubadde ku wano kisascogi school uh, kwe kutegeeza eggwanga nti omwana ow'ekitone kye uh, ferista uh, tumuwadde abasale mu kisascogi school okumuyambako okulaba nti asoma ate n'okumuyamba okukulaba nti akula nga muwala olwebisagizo wempisa ate omuntu mulamu twagala okwebaza wala uh, lupereria group of companies mugulusidi ne banne abamuyambyeku primary kubanga yakulira kampala parents ate naffe nga kisasikoyisiwe batutuukiridde okuyamba ku mwana ono etugamba nti obuvunanyizibwa bwaffe tulina abaana bangi betuze tuyamba nga kisasikoyi school era tukyagenda mu maaso n'okuyamba abaana abasinze ku bannaabo mu byensoma abempisa nabalina talent nga felisita talent gyalina abaana bangi abalina etutuma oba bali mu industry entertainment tujja kuwa example y'abaana nga ringrape tujja kuwa bapatricia abageto kids lwaki specifically mugambye nti faith nakyanze oba felisita mm. abantu nga bamumanyi gwe tulonze ofcourse fe buli omu atutuukirira tumulaba okusinzira kuwa batutuukiridde taata wafirisita yankubira essimu wiiki uh, nga nekitundu emabega uh, naŋŋamba nti alina omwana abadde ayambibwako banafu aba sudiri kampala parents yafunye obwongo 13 naye nga talina busobozi bumwongerayo nga tate omwana ono alina ekitone otuyambye otya kuba tukuwulidde nti olina abantu abala bangi booyamba nemuga nti ojja kujja ku ssomero ku mande mande reporting day abasinya wano bwe yali najja nitwogera nimugati kale omwana ono ngenda muyamba kamuteke ku baana abo benyamba olwa talents zaabwe mm. era felisita olwalira ripooti nze era kati asoma nadde ngena muteeka mu kisulo naye olwa puroguramu zendala zakola netukaanye tata we atumuyambe ng'ava waka olwa puroguramu zaayina okukola essomo lino liri ku musingi gwa busiraamu mm. liri ku musingi gwa busiraamu mm. tulina ebintu byetu abasiraamu eddiini yaffe byetu byetu tukumiikiriza obutasembeza ngaenviiri ebidongo nga ebyo enyambala bino ebintu byonna mwabyogeddeko ne famiry wamu n'omwami ah, ndowooza mulabye hmm. felisa abadde bamumanyi ndowooza mulabye bwayambadde tutandise omukolamu omulimu nti omuntu osobola okubeera nga olina ekitone kyo naye nobeera nga oli decent edressed obanga obeera nga oyambadde bulungi so twamugambye twabagambye nti fusomero lyaffe omusingi gwa busiraamu lwa tetutwala abantu bonna benzikiriza ez'enjawulo naye tulina obulombolombo bwetutambulirako ngaffe mm. era tebakikiriza bulungi nnyo era ekisongola kyomulabye ngaali mwifoomu yebikiridde akakaaya ebisigadde byonna byonna byonna byonna tujja mukolamu omulimu okulabira ddala nga ali ku mulamu omutuukyo hmm, kiri wakati we ne katonda we kubanga ferisa mama we musiraamu naye taata we si musiraamu kati fwetunulira omwana bwetuyamba omwana tukimutunulira mu ddiini ye oba mu ggwanga lye oba mu mbeera ze mm. tumutunulira mu kategori zisatu kusoma mpisa na talenti ebyo bisatu oba oli waggwanga kyoba oli wa ddiini ki fe tufaayo kasita obeera nga ebyo birina okulifaayo ngaokubeera nti oyambibwako ngakisasikolegisiko basala eno gye mumuwadde esduration yenkanawa nakyo ekirala kyemugenda omu adingirako tulaba babamu babawa mm. basale nagamba scholastic materials zirinava saidi eno nazo muzigaseeko kigetumuwadepasaleri fulu bweba fulu eba n'ebintu byonna byonna naye nga waliwo ebintu ngaomuzadde nebyayina naye titwalala muzadde kulama nti ye abere kaweevu tugambye alina okubaako ebintu byakolako mm. eh, ngaomwana ngaobitabo n'ebirala naye ekikwama ekikolagana ne tution n'ebikwatagana ne Uh, n'ebirala bwena requirements ez'enjawulo ez'essomero ezitumugani tetujja zisasula mm. wegenda otobe kyagamba nti omwana alina okuba ne muyunifoomu olina okumuwa ebitabo bintu bifaana bituga n'omuzadde abeere nga alina kyakola ki kyakola ekyokuyimba kye temugenda kuba na buzibu nakyo eh, mm. kijja kusinziira kubanga ffe kyetwagadde abaana bano babawuliza nnyo naddala kati abaana abato bamumanyi kwanze badde simumanyi nnyo mm. naye nga ate banne badde bamumanyi etwagala mm. bubaka ki ferisita bwayinza okutuusa ku baana abo naddala embeera gyetulimu kati gyetuyingiddemu okusomozebwa kungi okuli mu masomero tuyinza muteekamu bubaka ki nga tuyita nemu stepping stone okulaba nga tumudairectinga mungeri jala wa mwe mitu ne message jayizo kutusa ili batu wani ok mwukoze ambasadorio dilu na ye mumusubira oba mumutese tese muti ya kukaringo ndigase ya chisasi college school ila yesu ngaluachi tugena mute indika ngatuita mstepping stone yabanga chiyo aa ah, katibulitamu ajakubila nga ina session zezenja ulo zetumuisamu nema nabalala pigaba felisa agendo kumalako tamu isoka okay. nga engeri gyalabamu ebintu si yabadde agibirabamu nga bwabadde mu primary era kyetusuubira nti ekigendeerwa ekyo tugenda mutekako bacounselors bangi abagenda okubeera nga bamugayiringa okusobola okubeera nti yes talenti yetu twagala agite twagala abeere nga talenti agitambuza bulungi naye mu ngeri eyekitiibwa musomero muno agenda ba felistono the superstar oba nakyanzi amusomero ah, ah, agenda kuba felista nakyanzi kakati mumbeera zonna zonna zonna ebikwatagana n'okusoma n'amateeka g'essomero byonna bijja kubeera nga abigoberera mm-hmm. akati bw'aba nga agenze mupurogramu z'endala awo n'abeera felista superstar nayeffe wano mu ssomero ajja kubeera nga amateeka gonna agakola ku baana bonna naye jja kgagenderako ebyo tubimaze kati tuddeko ku bibyo onarab eh?